السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ في هذا الشريط سنتعلم كيفية إنشاء كل من المربع والمستطيل باعتماد خاصية القطرين أولا سنبدأ برسم المستطيل بواسطة المسطرة والبكار نرسم الدائرة C1 مركزها واحد وشعاعها ثلاثة سنتيمتر بقلم الرصاص والمسطرة نرسم قطري الدائرة AC و BD نصل النقط A و B و C و D على التوالي فنحصل على المستطيل ABCD من خلال الشكل نستنتج أن للمستطيل قطرين متقايسان ويتقاطعان في منتصفهما والآن سنقوم بإنشاء المربع نرسم الدائرة س2 مركزها O2 وشعاعها 3 سنتيمتر نرسم قطري الدائرة EG و FH حاملهما متعامدان نصل النقط E و F و G و H على التوالي لنحصل على المربع E F G نستنتج أن للمربع قطرين متقيسان وحاملاهما متعامدان في منتصفهما أبنائي الأعزاء في نهاية هذا الدرس يمكننا أن نستنتج أن لكل من المستطيل والمربع قطرين متقايسان ويتقاطعان في منتصفهما لكن الاختلاف بينهما يكمن في أن حاملي قطري المربع متعامدان لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق وإلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته